एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी ऐप्स है किस मैं क्या क्या करता हूँ एंड लेट्स बिगिन यार तो हाँ मैं अभी आज एक वीडियो आ जाएगी अभी मैं फोर्थ दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिफ्थ दिसंबर को ये वीडियो आएगी एंड जो आ, क्या बोलते हैं उसको जो गे गेम मैंने कैसे बनवानी है वो फोर्थ दिसंबर को आएगी ये फिफ्थ दिसंबर के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पहले हम आ जाते हैं कि मैं कैसे गेम्स बनाता हूँ तो पहले मैं अपनी गेम्स के सेक्शन में चले जाता हूँ मेरे पास है silly world and row blocks and groove pad and पता नहीं क्या क्या एंड भाई आप देख सकते हैं बहुत सारे गेम्स हैं एंड यहाँ पर सिली वर्ल्ड है मेरे पास रो ब्लॉक्स भी है आपने देखा होगा सिली वर्ल्ड की एक वीडियो है सिली वर्ल्ड रॉक्स बाल्टी बेसिक फायर स्ट्राइक भी एक गेम है किक दी बड़ी भी है वैसे ऐसे मज़े लेने के लिए किक दी बड़ी एंड मिनिमलिटिया बस इतनी गेम्स ही है आप बता सकते मेरे को कमेंट करके कि कौन कौन सी और न्यू गेम्स खेलूँ तो यहाँ पर मैं अगर ऐप्स की बात करूँ तो मेरे पास डिस्कॉर्ड है हॉरी हॉरीजोन है जो मेरा फेस से होगा तो अच्छी क्वालिटी दिखनी चाहिए हॉरीजोन ये horizon sixty F P S record करता है video but not screen recording ये सिर्फ कैमरा रिकॉर्डिंग करता है sixty F P S and या एच डी आर तो डिस्कॉर्ड और होरिजन तो हो गया groove pad groove groove pad से मैं अपनी बीट्स बनाता हूँ आप हाँ, सुना होगा मेरे वीडियोस के पीछे है ना वीडियोस के थोड़ी सी वॉइस में गाने बज रहे होते हैं वो ग्रूव पैड से बजते हैं वो ग्रूव पैड से मैं बना के सेव करता हूँ ऑडियो एंड वो सीधे लग जाती है इन वीटा एंड गो रिकॉर्ड है मेरे पास गो रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रिकॉर्डर है एंड थंबनेल मेकर जिससे आप जिससे मैं थंबनेल्स बनाता हूँ रेमिनी रेमिनी वो है जिससे मैं इन्हांस कर सकता हूँ किसी भी फ़ोटो को जैसे मतलब कोई लो क्वालिटी फ़ोटो एंड उसको मैं इन्हांस कर सकता हूँ एंड लेकिन उससे पहले आज के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं जिसका नाम है तो गाइज आज का स्पॉन्सर है rage coffee and rage coffee बहुत बेस्ट कॉफ़ी है मैं दिखा नहीं सकता मेरे पास लेकिन पैकेट पड़ा है एंड बहुत मस्त है सीरियसली बहुत ज़्यादा मस्त है आप अगर यूट्यूबर हो एंड अगर आप मतलब रात रात तक एडिटिंग करते हो ना बहुत मस्त है ये कॉफ़ी एंड कॉफ़ी तो यार इसमें शुगर फ्री भी आई थिंक सो आने वाला है मेरे को पता नहीं बट आएगा एंड इसमें आ, मेरा ग्रीन कैरेमल सबसे ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज हर रोज़ पीता हूँ यार मैं एंड यार रेज कॉफ़ी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रेज कॉफ़ी का वेबसाइट का लिंक जहाँ से आप मंगवा सकते हो बहुत मस्त चीज़ है यार एक बार ही आप ट्राई करोगे छोड़ नहीं पाओगे कभी भी चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो फिर रेमनी के आगे बढ़े तो मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर है जिससे मैं सेवन ट्वेंटी पे टेन एटी पे पर रिकॉर्ड करता हूँ एंड मिनी मिनी मिलेट किया तो बता दिया moji maker and moji maker emoji maker है इमोजी मेक कर सकते हैं इससे हम एंड या कुछ कुछ इमोजी मेरे डिस्कॉर्ड पे भी है जो स्टिकर है है ना वो वहाँ पर भी है एंड अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मेरे हैं कुछ अलग ऐप्स तो पहले तो आ जाते हैं वाई टी स्टूडियो वो भी है मेरे पास जी भी है वीटा वीटा आपको पता है वीटा से जो मैं एडिटिंग करता हूँ एंड कालबोट बोट बोट वो है जो डिस्कॉर्ड के अंदर एक बॉट है एंड अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है link in the description and pinned comment में भी है जाके ज्वाइन कर सकते हो ये आप पता नहीं मतलब ये यूट्यूब ऐसे गेट वाला कर दे मी सिक्स भी है प्रो बोर्ड भी है and Q R code generator है एंड यस yes, तो आज जुड़े वीडियो यहाँ पर खत्म होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय